જાય જાય જાય gitana que vive de dira kumi Karvalo bakire ginda Ineri kundeti nawe wangu nawa nawe na nawe roli naliwa kibiri kibira peleka kibiri kibira hapa ni kibiri kibira wa wa wa wa wa wa a comer